हे hey गाइस कैसे हो welcome back to our new video guys आज की जो ये वीडियो है ये आपके होने वाली है G T A V C remastered के ऊपर G T A Y C remastered के ऊपर और बहुत टाइम बाद जो है जी टी ए वी सी का रिमास्टर्ड वर्जन आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ और ये जो जी टी ए वी सी का रिमास्टर्ड वर्जन है ये आपका एक फैन मेड मोड वर्जन है एक बीटा वर्जन है और इसके अंदर जो ग्राफिक्स आपको मिलने वाले हैं वो इतने ज़्यादा औसम ग्राफिक्स है जो कि मेरे को बिलीव नहीं हुआ था कि इतने हाई ग्राफिक्स का कोई बीटा वर्जन यहाँ पे हो सकता है तो काफ़ी ज़्यादा फाइंड करने के बाद फाइनली यार इनका जो डेवलपर है वो है गेम ऑन बजट एंड वहाँ से मैंने फाइंड आउट किया है बहुत ज़्यादा औसम मोड है और इसी के साथ में आपको यहाँ पे एक रेसिंग मोड मिल जाता है जी हाँ आप इसके अंदर एक मिशन कर सकते हो जो कि आपका रेसिंग मोड होगा और एक मिशन होता है जी वाई सिटी के अंदर नॉर्मली तो वो जो होता है रेसिंग का मिशन होता है जी वाई सिटी के मेन मैप में मेन मैप के अंदर आ, एक क्लब में होता रहा है आपको पता होगा अगर आपने जी टी वाई सिटी के मिशन सारे कंप्लीट किए होंगे तो तो वहाँ पे एक जो मिशन होता है वही मिशन आपको इस G T S fan made beta version mod के अंदर इन बिल्ड मिलेगा गाइज जी हाँ उसी के साथ में आप जी टी वाई सिटी का पूरा मैप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो और वो भी बिल्कुल रिमास्टर्ड ग्राफिक्स के अंदर बिल्कुल हाई ग्राफिक्स के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा औसम लगेगा आपको जी हाँ गाइज पूरा का पूरा हाई ग्राफिक्स के अंदर आप जी टी वाइट सिटी का पूरा का पूरा मैप जो है एक्सप्लोर कर सकते हो और वो भी बहुत ही कम साइज के एम के अंदर ठीक है गाइज ये वीडियो आपको पूरी देखती रहनी क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा पूरी डिटेल्स पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ इस एक्सपेरिमेंट मोड के वर्जन के बारे में कि इसके अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी और बहुत ज़्यादा औसम आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलने वाला है if you download this mod so guy video को मेनली शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर दो क्योंकि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चीज़ बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है मेरे को और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए क्योंकि उसी से यार एक मेन मोटिवेशन मिलता है कि बंदों ने वीडियोस को देख के सब्सक्राइब किया है साथ में बेल नोटिफिकेशन को दबाया है तो हमको मोटिवेशन मिलता है साथ में आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आती है हर एक वीडियो की का इस चैनल पर काफ़ी सारे लोग सब्सक्राइब्ड हैं लेकिन नोटिफिकेशन बहुत कम लोगों के पास जाता है क्योंकि नोटिफिकेशन जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है वो काफ़ी कम लोग ऑन करते हैं इसलिए गाइज आप जो है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो जब भी मेरी नई वीडियो आएगी आपको बेल नोटिफिकेशन के ज़रिए ही नोटिफिकेशन आ जाएगा ठीक ठीक है अगर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे नहीं करोगे तो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाली और आप कोई भी और जब भी कोई भी वीडियो आती है मेरी तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा एंड आप उसको नहीं देख पाओगे ठीक है तो आपको सबसे पहला जो काम है वो ये करना है कि आपको बैल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना है सब्सक्राइब करने के बाद में ठीक है तो ये चीज़ करना मत भूलना भाई लोगों और अगर मैं बात करूँ इस गेम के मिशन की तो इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि एक मिशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है रेसिंग मोड का और एक सबसे अच्छी चीज़ ये कि आप जो है सेटिंग्स के अंदर लो मीडियम हाई कर सकते हो हाई सेटिंग कर सकते हो अगर आपका डिवाइस थोड़ा लो है दो जी रैम या फिर एक जी रैम का है तो उस केस में आप जो है अपने सेटिंग्स को थोड़ा लो कर सकते हो अगर आपका डिवाइस तो चार जी से छः जी के रैम के बीच में है तो आप जो है क्या कर सकते हो मीडियम कर सकते हो एंड अगर आपका डिवाइस अगर चार जी या छः जी से ऊपर है तो आप जो है पूरा का पूरा हाई सेटिंग पे रन करो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा बहुत औसम लगेगा अगर आपकी डिवाइस बहुत ज़्यादा कम है दो तीन जी है दो तीन जी रैम है उसके अंदर भी आप हाई सेटिंग कर सकते हो लेकिन आपको वहाँ पर थोड़ा लैग देखने के लिए मिलेगा तो आप अगर मैनेज कर सकते हो तो कर लेना बाकी तो कोई इशू नहीं है आपका ये वाला जो बेटा वर्जन है बहुत अच्छे से रन होगा क्योंकि मेरे यहाँ पे चार जी का फ़ोन है उसके अंदर मैं यहाँ पे रन करके दिखा रहा हूँ और एकदम हाई सेटिंग पे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से रन कर रहा है मेरे को कोई इशू नहीं आ रहा है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप आप भी ट्राई करो आपका अच्छे से वर्क करेगा यहाँ पे हाई ग्राफिक्स के साथ में आपको बेस्ट कंट्रोल्स भी देखने के लिए मिलेंगे आप यहाँ पे स्टंट भी कर सकते हो जी हाँ का जो mainly G T Y T के स्टंट्स आप करते हो तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो बहुत ही कम साइज़ के के अंदर और पेड्स की बात आती है तो यहाँ पे मेरे को अभी तक तो कोई पेड दिखा नहीं है ना ही कोई बंदा दिखा है चलता हुआ क्योंकि ये एक बीटा वर्जन है तो मे बी ये डेवलप में है डेवलपिंग में है तो हो सकता है मे बी इन फ्यूचर ये थोड़ा डेवलप हो जाए और और इसकी जैसे जैसे वर्जन आते हैं तो मैं अपलोड कर दूंगा अगर इसका कोई इन फ्यूचर कोई अच्छा अपडेट आता है तो मैं नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइज नोटिफिकेशन बैल को ऑल पे करना मत भूलना तो गाइज ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं लूंगा ये इसके बारे में जितनी चीज़ें थी मैंने अब बता दी है आई होप कि आपने जितनी भी चीज़ें थी आपने देख ली होगी और आपने सुन लिया होगा अच्छे से और यहाँ पे आप हेलीकॉप्टर चला सकते हो सबसे बेस्ट चीज़ ये है जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो हेलीकॉप्टर चलाना भी बहुत अच्छा एडवांटेज है यहाँ पे जो इसका इंटरफेस होता है वो भी बहुत अच्छा लगेगा बहुत अच्छा दिखेगा आप डाउनलोड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कैसा इंटरफेस होगा इसका मेनली एंड आई होप कि आज की जो ये वीडियो है गाइज ये आपको अच्छी लगी होगी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो please guys like and subscribe करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी कम लोगों ने प्रेस कर रखा है इसलिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर कर देना मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड